ар кандай гидравликалык машинанын негизги бөлүгү поршендер менен жабылган ар кандай диаметрдеги өз ара байланышкан эки цилиндр болуп саналат цилиндрлер суюктук көбүнчө май менен толтурулган жана алар байланыш идиштери болушат келгиле гидравликалык машина кантип иштээрин карап көрөлү S1 аянтуар чоң поршенге F1 күчү таасир этсин бул күч поршенге п бир басымын тийгизет п 1 басымы чоң поршендин астындагы суюктукка өтөт паскаль мыйзамы боюнча суюктукка же газга пайда болгон басым өзгөрүүсүз бардык багыттар боюнча берилет демек басым S2 аянты менен кичирек поршень астындагы суюктукка өтөт жана ага суюктук тараптан P1 басымына барабар п 2 басымы аракет кылат суюктук менен поршендерди тең салмактуулукта кармап туруу үчүн биз кичине поршенге салмак салабыз поршендик аянттар үчүн S2 S1ден чоң болгондуктан кичине поршенге таасир этүүчү F2 күчү чоңураак поршенге таасир этүүчү F1 күчүнөн азыраак андан тышкары кичине поршендин аянты чоңунун аянтынан канча эсе аз болсо ф эки күчү ф бир күчүнөн канча эсе аз болот ошентип гидравликалык машина чоң поршендин аянты кичиненин аянтынан көп болсо ошончолук күчкө ээ болот бул гидравликалык машинанын кичинекей поршенине колдонулган кичинекей күч менен чоң поршенге колдонулган бир кыйла чоң күчкө каршы турууга мүмкүн экенин билдирет